大家好，我是金英老师，欢迎收看二零二零好运非你莫属开运特辑。今天要跟大家分享二零二零年岁次庚子年生肖属老虎以及属兔子的流年运势。在我们开始之前，请各位务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛加赞，这样子老师更新视频的时候，你才会在第一时间收到通知哦。 首先，我们来看一下，针对属老虎的朋友，分别是出生于哪些年份？分别有出生于西元一九一四年、一九二六年、一九三八年、一九五四年、一九六二年、一九七四年、一九八六年、一九九八年以及二零一零年以上年份属老虎的朋友们，主要在今年就是逢到。 饭上门的问题了，也就是说，属老虎的朋友们，你们要尽量的避免去探病以及路上家有相关的白包场合，也可以尽量的委托他人代劳前往去拈香公祭，会是比较好的。要留意的是家中长辈的健康状态。今年对你们而言也是属于变动的一个年份，一般老师也会建议在。 一马星的这一个年份的时候，如果你不是在过年前就决定好的异动，比如说自产啊、致癌的规划的变化，或者是想要出国留学深造的部分，这些项目如果不是在年前就做好决定的，那你就比较容易会有比较多的变数。这变数可能是会造成你身心疲惫，或者是财务上的一些损失，所以切记。 如果你今年要做任何重大的变化前，请务必三思而行哦，也才不会因此因小失大，得不偿失，让自己陷入了吃力不讨好的一个局面。接下来，让我们来看一下有哪一些星宿齐聚在属老虎的朋友们的命宫吧。 今年属老虎的朋友，你们的本命宫有两颗吉星入住，除了刚刚提到的一马之外，还有天厨守命宫，另外还有上门纸背这样的煞星等着凑热闹。白虎、睡破、天狗、血刃、天哭，他们也没有闲着。虽然我们有天姐的吉星从旁边在协助你化解凶星的力道，不过对于这些来势汹汹的凶星，一波又一波的突发状况。 对于属老虎的朋友们，真的是有一点难以招架一点。所以在运势方面，属老虎的朋友，今年你们要注意的是，你不能够用过去的方式去做事情。老师知道你们做事情总是希望求完美，所以你的进度跟效率往往都是落后于他人的。即便你在工作的这个成果最后呢，别人是很难从当中去挑出毛病或者是缺点，可是。 如果是在团队合作的份上，你总是显得吃亏不讨好，因为你总是好像是拖累了进度的那一个人。在今年各方面呢，尽可能都要谨慎一些，毕竟一马星的力量呢，影响会给你带来许多意外的挑战哦。同时，在下半年的时候，白虎星也会开始来作怪了，所以请务必要在上半年的时候完成祭白虎。 才不会让小人呢投入你的怀抱。而祭白虎的方式也蛮简单的，只要到家里附近的福德正神，也就是我们说的土地公庙，桌下有安奉虎爷的就可以了。除了土地公的贡品之外，我们也要另外带一盒生鸡蛋送给虎爷。拜拜完之后，将这一盒鸡蛋留下，这样子就好喽。至于在事业的部分， 属老虎的朋友，你们今年呢很容易想要走单枪匹马的路线，也非常的容易把自己陷入了这个孤军奋战的一个局面。哎呀，如果你今天是在团队之中，你就很容易女人被当男人用，男人被当超人来使唤。因此，老师要提醒你们哦，今年你一个人独自作业的时候，你很容易否定自己的成果，觉得自己好像做的不对，方向不好。 这个需要修正，那个需要调整，整个进度反而会更加落后了。所以，只要有一个人呢，可以从旁边给予你指导，或者是给予你客观的一个建议的话，其实是会不错的，你才不会让自己冤枉的兜了很多的圈，走了很多的冤枉路哦。在人际方面，也要建议你要注意自己，要多一点点的身段了，该柔软的时候该柔，该放下身段的时候要放。 不要过度的意气用事，毕竟我们在职场上永远真的不是是非，也不是对错，而是你到底懂不懂人情世故。更不要刻意的去经营，让人家觉得你这样子好像有点给白，用心诚心就可以咯。在财运的部分呢，整体的财运是属于安定的小康。 花钱的部分，属老虎的朋友切记不要太任性了。虽然你往往会给自己我好多好多的理由，让自己可以去消费、去购物，但是你要去想，今天你做这份消费的行为是因为你想要，还是因为你需要呢？请你要思考一下，好不好？还有，今年呢，属老虎的朋友，你跟大财是比较没有缘的，所以请你务必要守住你的钱，不要莫名的。 透过一些无谓的消费支出掉，这样子也是属于守财控制的一个环节哦。老师也会建议你们呢，可以透过 APP 来记一下你每天的流水账，让你更有概念，知道原来我的钱都是花到这里了呀。也可以提醒自己，不要有过度的一些浪费。 至于在投资的部分，请务必要留意，不要将你的杠杆做得太大哦，更不要高估你的心脏所能够承受的损失。如果不是你非常深入了解过的项目，请不要听信他人的游说就进场，即便是你非常信任的人也是一样的哦。偏财运的部分虽然差了一些些，但是我们还是可以偶尔小买几张彩券，还是会有意外的小收获的。 至于在感情的部分，属老虎的朋友在感情上面特别容易显得莽撞跟优柔寡断，尤其在今年这个部分呢，感情绝对绝对会是你的一个大关卡。特别是如果你是单身的属老虎的朋友，请不要再自虐你自己的心了，更不要因为对方对你不太搭理，你就显得更加的执着，好像他变成你的最。 加终极目标，请你试想一下，如果对方对你献殷勤，你会开心兴奋到不行，那这样才是对的人。可是如果你觉得他跟你做做出这样的一个举动的时候，你感觉其实也还好嘛，那你就不要花太多心思在这个人上面了，因为你只是为了得到而得到，并不是你真的务必要得到哦。 今年呢，更要留意，不要让自己莫名其妙就成了外遇的主角，或者是变成了第三者。理性跟任性之间呢，请你要权衡一下，才是比较好的哦。再来就是针对健康的部分，因为今年的部分呢，你会忙于很多的事情，那在繁忙之余呢，就很容易忽略自身的一个健康的管理。如果呢，你的职场或是公司，他们是有帮你安排。 每年都有定期的一个健康检查的话，那是 OK 的。那老师也会建议在平时的时候呢，在今年务必要吃的健康，不要挑食，低油盐。那因为我们还有这个血刃啊，还有死符啊这两个凶星交叉的一个影响，所以老师会建议就是。 如果你是属于可以捐血的朋友，今年在农历年之后就可以开始捐血，然后把整年度的这个额度呢，逐次的把它给捐满了。你除了可以帮助别人之外，也可以帮助到自己。那如果你是不符合捐血条件的朋友，那请你当年度一定要加满一张意外型的保单来帮自己打个底，好，至少在自己如果发生什么状况的时候，你能够让自己很安心的调养。 还有提醒，如果你是属于有在吃药，因为有慢性疾病的朋友们，要留意你的用药的状况。任何一点的调整，比如说减少或是增加，可能你的反应作用都会特别的明显。务必要跟医生呢做好良好的一个沟通，尤其是针对有心血管、高血压疾病的朋友们，在中秋之后要更加留意的注意温差的一个改变以及血压的一个变化哦。 老师也建议你们可以加点药师元辰灯来化解今年健康的一个问题。当年的元神，老师建议属老虎的朋友可以扣许玄团元帅，以及务必记得要做送白虎的这个动作。在法会点灯的建议的部分呢，受到八白土星路土曜星属于半吉星影响的朋友们是。 分别出生于二零一零年、一九七四年、一九三八年属老虎的朋友，老师会建议你们今年要加点守护元辰灯以及药师元辰灯。而受到二黑土星入日曜星大吉星数影响的朋友，年份分别有一九九八年、一九六二年、一九二六年生的属老虎的朋友，老师建议你们要点守命元辰灯以及药师元辰灯。 而受到五黄土星入到月曜星大吉庆的朋友们，你们是生于一九八六年、一九五零年、一九一四年，老师建议你们要点守命元辰灯以及药师元辰灯哦。以上是针对属老虎的朋友在二零二零年流年的大方向，其他部分请记得订阅老师的频道，老师每周每月都会陆续推出。 运势周报以及流月解析，让你可以更加自由的掌握自身的运势高低起伏哦。好，再来呢，让我们来看一下，是是针对属兔子的朋友们呢，在二零二零年呢，他们的流年运势状况。首先，我们来看一下属兔的朋友，他们是分别出生于哪些年份？ 分别有出生于西元的一九一五年、一九二七年、一九三九年、一九五一年、一九六三年、一九七五年、一九八七年、一九九九年以及二零一一年。以上这些年份属老属这个兔子的朋友啊，今年是逢到了吉庆星红软来守命宫，福星、天德、文昌等吉星会照耀你。 紫薇、龙德、地解呢，也会从旁边来帮你化解。即便我们有这个闲池、病符、五鬼、飞刃呢，会跑来闹场一下，但是只要属兔子的朋友，在今年记得一个重点：交友谨慎，折言才出口。基本上这些问题都可以砍一半。偏冲太岁对于属兔子的朋友，在今年的影响虽然没有那么的大，但是对于属兔子的朋友。 你们还是需要谨慎度过的一年哦。首先，针对运势的部分，在今年呢，对于属兔子的朋友而言，只要你肯脚踏实地的，那加上唐福的一个加持下，基本上你的人缘跟人气是强强棍的。但是因为人气太强强棍了，就容易招旁人的嫉妒，因此比较容易会受到纸背心的一个作祟，别人比较容易想要在你的后面呢。 咬耳根说你的闲话，所以记得，如果你行得正，就不怕别人在后面说你的坏话喽。做业务的，在今年呢，容易小有口碑；做事业的，容易小有成绩。如果你是任职于公职的，更棒了，你会有机会升官加薪。唯一要注意的就是，切记不要图你工作之便去占取他人的便宜，也不可以用你工作的权利去谋私利。 太阴星呢，正坐于命宫呢，主要呢是比较利于女性朋友的，所以属兔子的女性朋友们，你们可以好好的为自己的直癌啊，好去做一个蓝图，好好的去做规划一番。而男性朋友，你们虽然没有太阴星的这个加持的神推手，但是你今年的贵人基本上也会是出来于异性朋友哦，所以特别呢有利于在专柜或是医美方面的销售。另外， 老师也要提醒一下，今年的桃花大动之下，属兔的朋友们，尤其是男性朋友们，要十分的留意，不要误入花丛里的桃花劫，不然你可是要付出非常惨痛的代价的哦。在针对事业的部分，属兔子的朋友，你们是很坚信自己的判断力跟能力的，所以其实，在工作上，你非常的喜欢从旁边去观察。 别人的反应怎么样？然后会默默的把别人的对呀，哦跟错啊，哦进步的空间跟错误的范围呢，一一的打分数。一旦知道你的同事有困难，你也会二话不说的，你就会从旁边呢给予协助。你这样的一个角色呢，是通常是希望让自己呢不要有这个主角光环，也呢让自己呢比较先少会处于对立的一个局面。 不过呢，也因为这样的一个举动呢，就是太不想要卷入任何的一个冲突啊，也比较不想要站出来的一个状况。你的角色常常会被别人给覆盖掉，也让你的功劳呢常常就莫名的被漠视了，并不是你没有在做事。所以今年老师劝我们属兔子的朋友，你要学会站出来，要让人家觉得。 我是扛得起责任的，也要让人觉得你不是总是不吭不响的，或是你只会打官腔，然后，呃，让自己的能见度呢要逐渐的提升出来，这样子或许你的这个呃，在职场上面的这个大要劲呢，就不是小小的一个要劲，可能是好几阶的一个要劲。小小的一个心态的改变呢，也可以让属兔子的朋友，搞不好在你今年的职场上呢，也能够找到跟你。 好，气味相投的一个工作伙伴哦，所以请务必要调整一下你的风格。那至于在财运的部分呢，属兔子的朋友，你们的金钱观呢，说真的是十分的保守的，而且你们需要极大的一个安全感。所以当别人呢因为周年庆在疯狂的时候，你可能早就已经看破了。哎呀，这些商人的噱头哦，所以你的对于这个物质的欲望呢，其实是控制拿捏的十分的。 恰当的，再便宜你也不会买一个你不会常用，然后偶尔觉得才需要的东西。不过你应该把你擅长的这个洞悉的能力呢，用于广泛的分散投资上面，这样子你才会有更有机会呢去得到长期的一个获利效果。那在今年的部分，你的财运呢是属一般般的，主要的收入呢还是会来自于你的正职。所以如果你想要提高你的收入， 你除了升迁跟职务上的加级之外，就只能从你执行业务的奖金所得这边下手了。好，要注意的就是在今年的交际应酬的这个花费呢，会相对的比较多一些。不过，精打细算的你啊，好，我想你应该也是把它当做是人脉的一项投资吧。好。 那在感情的部分呢，属兔子的朋友，在今年真的是可以大唱新花开，快丢离心灰，亏外心灰亏，长久春红对明墙。对，可是呢，请注意哦，不要步入桃花劫的这个深渊，还有切记不要只凭第一印象呢就帮对方打分数，太早认进对方哦，很容易让你不计后果的陷入这个恋情。 而且通常这样子比较容易扯出一些不必要的三角关系哦，最后伤神又伤心。如果你是已婚的朋友，记得在今年要把持住哦，不要受到诱惑哦，因为心灵上的出轨会比肉体的更要来的可恶呢。在谈感情上面呢，啊，今年的机会是比往年要来的更多，而且选择也不少，可是呢，其实是比较理亏的。 因为在天时的部分，你的言行会比较容易让对方觉得你怎么好端端的又补我一刀。打一个比方，女生问男生说：“你看看我今年的，我现在的这个新的发型好不好看？”男生可能就说：“不错啊，可是你是不是换设计师啊？脸型有修饰，可是怎么头发好像变毛了？”好，没错，就是多一句多嫌多的一个状况。 老师知道不是故意的，可是听起来就是不中听，也不中肯，所以今年慎言才比较不会得罪人哦。至于在健康的部分呢，属兔子的朋友今年有逢到这个飞刃啊，还有病符呢，他们来夹攻，所以要特别留意就是健康的问题。如果我们是属于长时间的这个饮食不均匀，千万不要挑食哦，或是熬夜到导致睡眠不足。 更容易让隐性的这个健康问题浮出来。那老师建议我们可以通过慢跑啊，还有游泳来保健。那尤其是在立冬之后，属兔子的朋友更要留意我们的肺部的一个保养，哈，鼻子过敏、肠胃不适等症状都比较容易会出现。还有更建议就是年长的朋友一定要施打流行的这个流感疫苗，哈，来预防一下。 那吃的部分呢，要温和、均食的饮食，少食辛辣的食物，对你们会是比较好的。在今年呢，属兔子的朋友的元神是宜寇许太阴娘娘以及玄坛元帅。法会的点灯部部分的这个建议呢，因为我们属兔子的朋友呢，哈，尤其是针对二零一一年、一九七五年、一九三九年生的朋友们。 你们会受到七次金星入罗喉星，这是一个大凶星哦，主要的是针对口舌，所以比较容易会有官非、口舌、眼睛的疾病。那女生的部分比较容易会有血光跟生产的一个问题。老师会建议一定要加点太岁元辰灯、减二元辰灯以及药师元辰灯啊。那受到一百水星，这是水曜星，它是属于半吉庆的星。 影响的属兔子的朋友，分别有针对出生于一九九九年、一九六三年、一九二七年这些朋友呢，老师建议你们要加点太岁元辰灯以及药师元辰灯哦。那针对一九八七年、一九五一年、一九一五年生的属兔子的朋友，在今年是受到了四绿木星入嫉妒星，那嫉妒星也是属于大凶的一个凶星。 针对呢，大人是不喜的；针对六畜是不利的，那比较容易受到小人啊的影响的，造成的这个口非。好，那出入的时候，尤其是要注意安全，而且你比较适合呢远行啊，所以是说能够安排呢，就是到户外比较远的地方走一两天的行程呢，对你的运气是有加分的效果。如果老是待在一个地方， 的话，那这样的一个太极点呢，对你来讲运势会是比较弱的。好，以上呢是针对属兔子的朋友在二零二零年流年的一个大方向。其他的部分，请订阅老师的频道，老师每周、每月都会推出运势的周报以及流月的解析，让你能够掌握自身运势的高低起伏哦。想要更清楚的知道你各年的流年运势，也可以透过。 下方跟老师预约专属的留年咨询，请荧幕前的朋友，如果你有兴趣，要赶紧登记下方的表格跟老师联系哦。老师的法会已经开放报名了，年底跟农历年前分别有三个场次，想参加的朋友请记得关注老师的脸书、官网或是微信。我是金玲老师，我们下次再见哦，拜拜。